दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे चेतन चेतन यू खबरदार जो तो मुझे छूने की कोशिश की किस हक से तुमने मुझे छुआ तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो चेतन